assalomu alaykum texnofaj tv kanali obunachilari sizlar bilan siz sog'ingan ozodbek bloger do'stlar bugun o'rgatmoqchi bo'lgan video telegramda uso nomerli ochilgan profilni aniqlash bo'ladi kim uso nomerli profil ochib qo'yganini bilish bo'ladi do'stlar va shu bilan birga kim uso nomerda telegram ochib qo'yganini ham bilish do'stlar albatta videolarimizni ko'ring do'stlar sizga yoqadi degan umiddaman unda biz videoni boshladik do'stlar bizga nima kerak bo'ladi bizga hech qanday programma botlar kerak bo'lmaydi bizga oddiygina telegramingiz kerak bo'ladi telegramingizni yashirasiz birontasidan bir narsa sotib olyapsiz agar u mashka u bu deyotgan bo'lsangiz sochun rubl hisobiga kiramiz va mana do'stlar omadli kunni bilamiz o'zbek nomerini ochganmi o'zbek nomerga mana do'stlar bu o'zbek nomerini ochgan ekan hech qanday rasmi yoki Mendan nomeri yo'q do'stlar. Men qayerdan bildim buni o'zbek profilini, o'zbek nomeri Telegram ochganligini. Mana bu yerda tepada DS2 turibdi do'stlar. Bu DS2 nima bildiradi bu? Shu o'zbek yoki e, qirg'iz, qozoq, usa boshqa nomerlarni ochganligini bildiradi. Shu orqali do'stlar bilib olishingiz mumkin. Mana do'stlar mana yozib ham aniqlab berishingiz aniqlab berishim mumkin do'stlar o'zlaringiz ham sinashlaring mumkin DS2 faqat va faqat O'zbekistonning nomeri bo'ladi. Endi esa mana bu yerda mana bu ulbal ko'ramiz. Mana bu DS1 do'stlar bu USA. USA nomerida USA nomerida ochgan buni. Menimcha bu mashina ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha mashinalar USA nomerida yurishadi. O'zining asosiy profilidan hech qanaqa yozishmaydi. to'g'risi buna gruppalardan narsa olmang ham sotmang ham ishonchli gruppalar bor kanallar bor do'stlar rubl olib rubl sotayotgan ep moneydagi bor misol yana bittasi bor bo'lsa mana mana do'stlar hech qanaqa narsasi yo'q bu nima deyapsiz bu rossiyami hindistonmi indiyami deyotgan bo'lsangiz kerak do'stlar xitoymi deb yaponmi deb bu manimcha o'zbek bolami o'zbek emasmi bilmayman mana do'stlar buni mana bu yerda profilida rasmi yo'q yoki rasmini ko'rinmayotgan qilib qo'ysagina mana bu yerda narsa chiqmaydi do'stlar rasmi yo'q bo'lsa mana shu yerda narsa chiqmaydi shu orqali siz nimaligini bilmay qolishingiz mumkin o'zbek nomeri yozishgami telegram yo usul nomergami bilmasligingiz mumkin mana shunaqami halol inson manimcha bu gruppada halol insonlar kam do'stlar barisi bir birini aldayverayotgan ahmoqlar ertadagi oxiratini o'ylamayotganlar do'stlar man sizlarga oddiy rubl olib rubl sotayotgan kanalni tavsiya etaman bu money uz do'stlar bu kanalga kirsangiz mana bu yerda mana kanal misol siz rubl sotmoqchi bo'lsangiz kanal admini yozasiz reklamamni qo'yib ber deb mana bu yerda mana mana bu sotarkan do'stlar mana mana bunaqa sotadi rublini sotadi ham oladi ham mana bir yuz qirq uchdan rubl bir yuz e, o'n ming yetti yuz so'mdan bunaqa dollar ekan do'stlar mana bu ham bir yuz o'ttizdan olarkan bu do'stlar bu olarkan mana bu yerda sotadi oladi shu kanalni maslahat beraman do'stlar buni ssilkasini beraman do'stlar videomizni tagida agar videomiz shundan iborat edi do'stlar agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta layk bosishni unutmang kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va bizni yangi chiqayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishni unutmang Keyingi videoroliklar nima haqida bo'lishini yozib qoldiring va o'z savollaringizni nimalarda qiynalayotganligingizni yozib qoldiring. Albatta vaqt topib javob berishga harakat qilaman do'stlar. Sizlar bilan Ozodbek bloger bo'ldi. Hammaga omad.